Matayo saba saba, omba unachokitaka, tafuta unachosaka, bisha hodi ukitaka. Haya yote utapata ukiomba kwa hakika. Ask me who I am, I am a gospel rapper. Jesus is the master, kwake yote ninapata. Let's go. Let's go.